5 y 1 Godox, 110 centímetros. Vale. Entonces, ¿por qué 5 y 1? Mira. Viene acá. Dorado. Blanco. Plateado. Y un difumador. Un difusor, ¿no? Transparente, Hoy vamos a testar, testearlo cada uno nuestro modelo Y ver los diferentes tonos que, que, lo provocan. ¿no? Então, rebotador es usado principalmente para luz de relleno, ¿no? Entonces, luz de relleno es que tengo una luz principal y a veces no quiero sombras en mi fotografía, entonces yo pongo, yo coloco un rebotador para rellenar ahí, ¿no? Por isso que chama luz reino. Então vamos, vamos ver como é. Vamos começar os testes aqui. Né? Quello dourado O blanco. Vou provar esse difusor. no me acuerdo si hablé, pero... por ejemplo, imagínate que está abajo del sol aquí, de las 12. Entonces yo no quiero ninguna luz dura así. Voy a sacar mi, difusor, ok. Entonces, no quiero, entonces ¿qué hago? Pongo arriba de la cabeza de la modelo, ¿sí? y ahí voy a tener una luz suave. ¿no? Entonces saco. Vale. El Plata. y el negro. Você acorda negro, vai absorver toda a luz, não vai rebater, pero ela vai cortar toda a luz rebatida do ambiente, assim, né? Então, ela intensifica as áreas de sombra, assim, demarca as luz sombreada, os negros ali. Né? Olha. Alguns tipos é por às vezes vemos pessoas usando assim, não? Então, mas é de correto ou é ou errado, não? O sea, é que a luz, por lo general, não vem de abaixo, não? Na luz natural sempre vem de arriba. Então, é sugerente usar na mesma direção, assim, não? Vale. pongo las manos invertidas acá, bueno, mi dedo gordo y acá mis cuatro dedos, con la mano invertida. Así. estoy. Con la mano invertida voy a hacer un giro así. Vale. Y, y giro. Ya. e ele dobra solo. Eu é, aceno assim, né? Se você não entendeu, regresse o vídeo aí, vê de novo. E antes de ir, sair fotos com isso aqui, se tu vai fazer uma sessão exterior, assim, pratica essa doblada antes, <laughs> para não perder tempo, assim. Senão queda lá. Pá, pá, vale. Faz isso. Godox 5 em 1 una buena herramienta así, kit básico. Então ¿eh? Entonces eso, hasta la próxima. Nos vemos.